Sample Project é o que vem no exemplo do plugin. Eu já deixei uma malha, uma grama aplicada para vocês já poderem ver como ela funciona. Eu vou trabalhar nessa outra malha aqui. Para aplicar o plugin, a malha deve ter informação de colisão. Se caso sua malha não tiver isso, selecione ela, no Mesh, Create Tour Mesh Static Body. Então vamos lá, ativo o plugin e seleciono aquela malha.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 Eu vou diminuir um pouco ela aqui. Esse é o mínimo que eu vou diminuir, 2. Eu vou colocar 5 aqui, porque a malha, se não me engano, essa aqui é de 10 por 10. Essa Space, space Size vai funcionar assim. tenho aqui na minha malha. E aquele size ele vai dividir a malha em espaços menores. Cada um vai conter a informação de grama. Imagine que eu estou olhando aqui. Essa divisão que está mais próxima vai ter um LOD maior. Na divisão mais distante vai ter um LOD menor. Isso também é bom para a performance do jogo em si e para o editor. Eu estou trabalhando aqui com malhas de 100 por 100 unidades sem nenhum problema. O Pencil Size, observe aqui que tem um preview rolando na tela. É, posso vir e pintar. é sempre com o botão direito do mouse. Esse stretch, se é a força aplicada é especial. A opção Modify Mode vai apenas aplicar o modificador sem criar novas instâncias. O Decrease breweries A opção scale e scale é para facilitar na hora de estar me desenhando a malha, onde eu posso já começar num tamanho mínimo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 E agora a paleta de layers ah, tem algumas funções interessantes. Eu posso adicionar novos layers aqui. Cada layer vai conter uma malha diferente. Vou aqui no menu Edit. Posso mudar o nome do layer. Randomization Factor vai ser uma informação usada apenas aqui no meu editor. Já falo dela adiante. Aqui nós temos a área de carregar malhas. Vou pegar aquele primeiro mato. Eu tenho o previewzinho do, do mesh aqui. Eu vou adicionar um novo nível de LOD aqui. Eu tenho lá uma segunda malha com menos polígonos. Eu também tenho aqui, como eu sou exagerado, uma terceira malha. Lembra que eu acabei de falar da distância de Vion lá lado da subdivisão, né? Zero. É um plug de arredondamento aqui, não sei se nas próximas versões do Godot vai corrigir isso, mas coloco zero dá menos zero. O range-end aqui, 5. Esse daqui eu vou colocar 20 e a distância final 70. Cada distância de víon ele vai alternar por uma dessas malhas. <coughs> Mesma coisa eu faço nessa outra. Eu tenho lá uma outra planta Vocês também poderiam subscrever o material da malha. Só adicionar o material por aqui. Agora o randomizante, o factor, desse cogumelo, eu vou reduzir. Vou colocar 10 aqui. Isso é a ocorrência dele dentro do fator de randomização. Agora temos aqui embaixo duas ferramentas. Clean Layers. Eu vou ativar ele aqui. Ele vai limpar objetos que estejam sobrepostos e objetos que estejam com uma escala menor que a é informada aqui. Isso para evitar que tenhamos malhas que não são visíveis atrapalhando o processamento. Agora esse Rend Visible Layers vai usar aquela informação de randomização que eu acabei de informar agora. Vou ativar Isso vai é ser uma mão na roda para criarmos espaços grandes de vegetação. Após definido isso, venho aqui em Apply Geometry, some tudo, né? salva a cena, fecho Abro de novo. Está aqui é nossa informação. Eu posso reabri-la. Um detalhe que para eu reabrir essa cena, isso só vai funcionar direito no PC de edição do desenvolvedor do jogo. O plugin ficou meio complexo e agora eu estou gravando informações a mais. Quando você está criando o jogo, vamos aqui na pasta que está os arquivos de usuário da Godot, arquivos ocultos. No Windows está nesse caminho que eu coloquei aqui embaixo. PP User Data. Vamos vir aqui no nome do seu projeto. Isso vai ocorrer apenas no seu PC de desenvolvimento, isso não vai para o jogo final. O usuário final não vai ter contato com esse arquivo aqui, ele é apenas um arquivo de edição que guarda a informação de posição da malha. Ele vai estar nesse formato, o nome da sua malha e um ID dele. Para cada malha ele vai criar um arquivinho desses. Vocês larguem ele aí ou deletem depois se não precisarem fazer mudanças. Ele não vai ser exportado pela Godot no produto final. Só estou informando para vocês não se assustarem com a existência dessa criatura. E por fim, o método usado para salvar a informação da malha dentro da Godot, vocês vão ver que o Node.js dele tem um script acoplado que é gerado automaticamente, que vai carregar todas as informações que nós trabalhamos na edição aqui. Todos aqueles níveis de load, os layers, informações a mais, toda a informação de posição dos elementos em um script nativo da Godot. Ele vai já sob a licença MIT. Com as suas informações de usuário aqui, informações de projeto, para que vocês possam distribuir esse arquivo junto sem nenhum problema no seu jogo. vamos terminar a edição. Só preciso ver aqui, desabilitar o plugin e continuar fazendo o seu jogo normalmente. Bom, é isso. Até a próxima.